دست بگیر ایک دوست اما ما ایگه على ده رومی چه حال ده؟ باشه ممنون داریم باشی؟ یلکی باشه انشالله دهی باش بس رومی تا معنوی چه؟ رومی معنا نوی که از بیم ایتالیا گله دیدا چون دیدا نگیریم از بیم نوی جشه رومی های رومی اسپای رومی یعنی چه به نوهات یعنی؟ یا شو نوهاته کم نوهات دانا به رومی؟ خاله من کیش خاله ده؟ عادل عادل عادل خاله ده من؟ خاله منه خاله ده چند سال خاله ده عادل؟ یادت میشه ای خودی از قالب رومی دعاتت کیو بوده گلت خوشون با من دعاتت هم منطقات خوشن یعنی هر جایی که بن هر دعاتی که هر قومیتی که خوشی خو باشه پشتی قاعه گرتی تل در و دعات کردم نه من در و دعات کردم چند دعات بی تقریبا من بیرام نوید بس مکرم میگه در و خوشترانی قاعه دعات در و خوشتر مانگو بغاری داد باشه چیز داهی بوده خوش مثلا بیجین دواتش داره تا گفت خوشترن بو چی خوشترن شید قاعه دواتش دار و روشوی پتره جوی پتره مرودی کیف خوی توی چی دنیا اگر ما دوش دا کیف خوی تقریبا هشتا کنو حدام ناید از حس کم قاعه هنی هشتا تا مستر ماستر بیده و خب، یعنی هشتا دوات ماستر بین من هشتا بخوش دوات ماستر بین بله. باشه وقت دواد قلق بيت زوقتش بتشترون بودن ولا طبعا خوشتره دواد ماستر بيت زوقي ما خوشتره جيم ما خوشتره هم دولي كان جانا خو بارا جانا خو حتى خوديت كذا قسمت تو مالی چند رومی؟ مالی من هاتو سيا تو سال اگه شما کسی داری لازمه بیجم خاله دیش اروپایی. از جمع استرون برا خال <laughs> رومی چند سال از استرانات بیجه او شمیجه از بجم بس وکی مشهوریت اول چهار ساله یعنی از بردان چه مهده آده باشا برادریت ای گله کی نیزیک یعنی گله برادری نیزیک دیتا پسش همیا نیزیک در ربا از بجما نه ربا دی نیزیکی درشاده شده الانده حوشمنده اتا خراد نیزیکو کی هشتا مفرق جدایی برام بر نکرید چکو دائمی دوره برای من هست چارک انشالله الله هم کچی جاره شک نکرد سپاسیت رومی کم از کی بجر رومی سترانه کی؟ كيف بدا بدر ما ولا تيت يانجي بيجين دوت السريع بورغم كيف هر كاديت صدر كيشك هر يكي جبكي داست بيجم يعني یعنی طبعا بومن جور هاي مول خوشتره جور هاي دوات خوشتره رومي 20 ثانیه 30 ثانیه ادمای تا پیروز بیتون یا یکی بشه خدای گود بلی کنگی ما گود کنگی گودار نگیدیا کامیره جینیه لیده <laughs> برای رمیالات ایزی رگ بی تقریبا 3 ثانیه و 20 ثانیه من د پیروزی هم پوره دادنی دارم نه جا پاش با سه برنامه با محسی که جماعت ها بخوشی به صابر برنامه بله و نخیر پیش کش کرد اوه سیزنی چند بیهنگو اول سیزن بیمه چه کرد